इंस्टाग्राम के कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स जिसे आप नहीं जानते थे कैसे आप खाने में ज्यादा मिर्ची डाल के रोनाल्डो के पर्सनल शेफ बन सकते हो कैसे बस आप ये क्लिप को देख अपने किसी भी डर को दूर कर सकते हो और मोदी जी के फोन में एक ही कैमरा क्यों है भाई ये वीडियो इतना गजब का है तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लेना नंबर ट्वेंटी टू अगर आपको कॉइन फ्लिप करना है और आपके पास कॉइन नहीं है तो आपको गूगल को कहना है फ्लिप अ कॉइन और आपके सामने कॉइन होगा जो की बिल्कुल रैंडमली फ्लिप करेगा इसमें कोई भी चीटिंग नहीं होती है और ये पूरा का पूरा एल्गोरिज्म पर बेस्ड है यानी ये एकदम रियल कॉइन जैसे ही सब लगता खेल है number twenty one Virat Kohli द्वारा खेली गई एक बार जरा इस बॉल को देखो ये बॉल इस बात की गवाही देती है कि उस गेम में विराट कोहली ने कितनी ज्यादा खतरनाक बैटिंग की थी टॉप क्लास बॉल की तो धज्जियां उड़ गई है नंबर ट्वेंटी एक रिपोर्ट के हिसाब से एक एवरेज इंडियन साढ़े सात ऐसी भी ज्यादा घंटे फोन में बिता रहा है और ये एक दो लोगों की बात नहीं है ये एवरेज निकाला गया है यानी कि लगभग सभी लोग फोन में कम से कम सात घंटे बिताते हैं और इसमें ज्यादातर टीन होते हैं नंबर नाइनटीन अगर आपको कोई भी हॉरर मूवी मूवी देखने के बाद नींद नहीं आती है तो इस मूवी को देखने के बाद आपको इस मूवी के ब्लोपर्स देखना चाहिए यानी की उसके बिहाइंड द सीन्स ऐसा करने से आपका डर चला जाएगा और फिर आपको उस मूवी के डरावने सीन्स को याद करके भी डर नहीं लगेगा क्योंकि आपके दिमाग को उसके पीछे के सीन्स पता है नंबर टेन अगर आप नाक और आंखों को बंद करके एप्पल पोटैटो और ऑनियन को खाओगे तो तीनों का टेस्ट बिल्कुल सेम आएगा लाइक एकदम सेम टू सेम और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है की हाँ ये सच है वही कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं की नहीं भाई ये गलत है तो आप खुद एक्सपेरिमेंट करके करके देख सकते हो नंबर सेवेंटीन अगर आप गूगल सर्च करते हो और आपको चाहिए की कुछ डिटेल्स ना आए तो आपको सर्च के आगे माइनस डालकर उन की को डाल देना है जैसे यहाँ सर्च किया गया है इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकिन भाई हमें तो बस दो का इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए इसलिए आगे माइनस टू डालने ऐसी इस साल का कोई भी मॉडल या 2023 से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल नहीं दिखाई देगा नंबर सिक्सटीन आपकी वजह ऐसी किसी एक बंदे ने अपना गेम अन कर दिया है अगर आप ऑनलाइन गेम खेले हो तो इसके काफी हाई चांसेस है की आपकी वजह से किसी ने अपनी गेम को ही डिलीट कर दिया और स्पेशली अगर आप किसी गेम में प्रो हो तो इसके काफी हाई चांसेस हैं नंबर फिफ्टीन आप रोनाल्डो के शेफ बन सकते हो रोनाल्डो महीने के साढ़े चार लाख रूपए देने को तैयार है दरअसल रोनाल्डो खाने में काफी डिमांड करते हैं जिस वजह ऐसी उन्हें एक फुल फ्लेश शेफ चाहिए जो उनको बेस्ट हेल्थी और टेस्टी खाना खिला सके और पोर्चुगल खाने थोड़े तीखे होते हैं और उनको ऐसा शेफ भी चाहिए जो कुछ तीखा भी बना सके जो की वो खाना चाहते हैं इसके लिए वो महीने के साढ़े चार लाख रूपए देने को तैयार है नंबर अगर आपके जूते में बहुत बुरी स्मेल आती है तो जूतों के अंदर आपको टी बैग डाल देना है जो टी बैग है वो आपकी सारी स्मेल को अब्सॉर्ब कर लेगा और टी बैग के अंदर स्ट्रॉन्ग अरोमा की वजह से आपके पैरों से गंदी स्मेल नहीं आएगी नंबर थर्टीन सारे हॉट सॉस वालों को सॉस ऐसे बोतल में देना चाहिए इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब ऐसी हॉट सॉस कितना ज्यादा तीखा होगा उसे सेलेक्ट कर सकते हो कई लोगों की हॉट सॉस ऐसी हालत खराब हो जाती है और कई लोगों को लगता है की वो तो इतना तीखा नहीं है और इसीलिए हर कोई अपने फ्लेवर और टेस्ट के हिसाब ऐसी तीखेपन के सॉस लॉस को अपने अंदर एडजस्ट कर सकता है नंबर ट्वेल्व बच्चों में दुनिया के सारे एक्सेंट समझने की काबिलियत होती है लेकिन जैसे ही वो पाँच महीने के होते हैं तो उन्हें बस अपनी मम्मी के एक्सेंट सुनने में मजा आता है इसलिए पाँच महीने के बाद वो अपनी मम्मी की आवाज को पहचान पाते हैं बच्चे चाहे तो फॉरन के एक्सेंट भी सीख सकते हैं नंबर इलेवन इस फोटो को देखो ये घर बिल्कुल ऑगियन द कॉकरोचेस के घर जैसा दिखता है और सच में ये उसी की इंस्पिरेशन को लेकर बनाया गया था इस शख्स ने देखा की इसका घर अपने एरिया की वजह ऐसी बिल्कुल उस कार्टून जैसा दिखता है तो इसलिए इसने उसने अपने घर को पर्पल पेंट कर दिया टेन ये वीडियो बहुत ही स्कैरी है ये वीडियो एक एस्ट्रोनॉट ने लिया था जब वो स्पेस से अर्थ के एटमोस्फेयर में आ रहा था तब देखो उनके बाहर का नजारा कैसा दिख रहा था ये साल 2014 का वीडियो है ये देखने में बहुत औसम लगता है और डरावना भी नंबर नाइन साइंटिस्ट ने बुजुर्ग चूहों को जवान बना दिया है हाल के एक रिसर्च में साइंटिस्ट रिवर्स एजिंग करने की कोशिश कर रहे थे और इतने सालों में पहली बार उन लोगों ने चूहे की उम्र कम कर दी अब ये वही इंसानों के साथ करने का ट्राई करेंगे लेकिन इंसानों दिनों में करना ज्यादा मुश्किल है बट इस इंस्टाग्राम के फीचर से आप कामयाब बन सकते हो इंस्टाग्राम के क्वाइट मोड फीचर की मदद से आप इंस्टाग्राम के डिस्टर्बेंस से दूर जा सकते हो ये एक नया फीचर है अगर आप इसे ऑन कर दोगे तो ये आपके इंस्टाग्राम को पूरी तरीके से डीएक्टिवेट कर लेगा या आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा अगर आपको कोई मैसेज करेगा तो वो भी इसे ऑटोमेटिकली मैसेज जाएगा की आप अभी इनएक्टिव हो और जब आप एक्टिव होंगे तब इन्फॉर्म किया जाएगा भाई इस फोटो को देखो जब गर्मी का मौसम होता है तो ये साइन कितनी ज्यादा बड़ी दिखती दिखती है लेकिन वही जो फुल बर्फ होती है तो ये साइन कितना छोटा हो जाता है इसे आप सोच सकते हो कि वहाँ पर कितनी मोटी बर्फ की परत बन जाती होगी नंबर सिक्स ये आपके बहुत ही काम आ सकता है तीस दिन को हम एक महीना कहते हैं तो वही पंद्रह दिन को फोर्ट नाइट कहा जाता है और एक साल को एनिवर्सरी कहा जाता है दस साल को डेकेड कहा जाता है और पच्चीस साल को सिल्वर जुबली और पचास साल पर और सेवेंटी फाइव साल पर प्लेटिनम जुबली और फिर सौ साल पर एक सेंचुरी बोला जाता है नंबर फाइव फास्ट डिलीवरी करने के लिए सोमेंटो वाले कुछ भी कर सकते सकते हैं फिर घुड़सवारी करना क्यों ना पड़े एक बार देखो ये शख्स कैसे अपने ऑर्डर को डिलीवर करता है यार ये जोमेटो का स्पेशल फीचर होना चाहिए बहुत कमाई होगी नंबर फोर फोन को चार्ज करने और एक्सरसाइज करने की कमाल की मशीन देखो ये ऐसा टेबल है जिस पर आप बैठ कर अपने किसी भी डिवाइस को फ्री में चार्ज कर सकते हो बस फर्क ये है की उसको चार्ज करते वक्त आपको कंटिन्यूसली पेडल मारना पड़ेगा और इसी पेडल ऐसी जनरेट हुई इलेक्ट्रिसिटी आपके फोन को चार्ज करेगी नंबर थ्री चांद बस जाने वाले दूसरे आदमी ने चार शादी की है और इनकी चौथी शादी तो नाइन 93 साल की उम्र में उनके बर्थडे के दिन हुई थी बस ऑल्डन वो दूसरे आदमी थे जिन्होंने चांद पर अपना कदम रखा था इसके अलावा ये अपनी शादियों के लिए जाने जाते हैं सच्ची में यार 93 थ्री ईयर्स की बुजुर्ग उम्र में इन्होंने फोर्थ शादी की है नंबर एग्जाम के कुछ ऐसे ट्रिक्स जो की आपके काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं सबसे पहला है सोना यानी की अगर आप एग्जाम के नजदीक आ रहे हैं तो रात भर चैटिंग को छोड़कर आपको एटलीस्ट आठ घंटे नींद लेनी चाहिए क्योंकि उसके बाद आप जो भी पढ़ोगे वो आपको ज्यादा याद रहेगा इसी के साथ आपको हमेशा रिविजन के लिए टाइम बचाना चाहिए क्योंकि अगर आप चैप्टर के बाद चैप्टर पढ़ रहे हो तो एग्जाम में आप सब कुछ भूल जाओगे अगर आपने रिविजन नहीं किया है तो ये काफी बेसिक चीज है लेकिन फिर भी लोग भूल जाते हैं और जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो आपको पहले पूरा पेपर नहीं देखना है बल्कि एक एक करके क्वेश्चन वाइज सॉल्व करते जाना है क्योंकि अगर आप पूरा पेपर एक साथ देखोगे तो हो सकता है आपको कोई आंसर याद आएगा लेकिन फिर आप उसे भूल जाओगे और आप कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाओगे और एक चीज है जिसे मैं बस फन के लिए कह रहा हूँ अगर आपको कुछ ऐसे ही कुछ नया दिमाग लगाना है तो आप शार्पनर से कर सकते हो उसमें पेपर रोल करके चिपका लगा देना जिसके बाद एग्जाम में आप पेंसिल शार्पनर के बहाने आंसर देख सकते हो लेकिन पकड़े जाओ तो हमारी गलती नहीं है भाई पकड़े जाने से अच्छा चीटिंग करना ही गलत बात है नंबर वन मोदी जी के फोन में बस एक ही कैमरा क्यों होता है अगर मोदी जी के एकदम रियल फोन की बात करें जिसे वो अपना सारा काम करते हैं तो उस फोन में तो एक भी कैमरा नहीं होता और वो बहुत ज्यादा स्पेशल फोन होता है जिसे स्पेशली पीएम मोदी के लिए ही बनाया जाता है इस फोन को ना ही हैक किया जा सकता है और ना ही ट्रेस किया जा सकता है और इस फोन पर हमेशा साइबर सिक्योरिटी वालों की नजर रहती है और सेफ्टी पर पर्पज की वजह से इसमें एक भी कैमरा नहीं दिया जाता और अक्सर हमें जो मोदी जी के साथ में फोन दिखता है वो आईफोन होता है वो भी पुराना वाला जिसमें एक कैमरा आया करता था और ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी जी को तस्वीरें खींचने की कोई खास ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमेशा उनके साथ मीडिया होती है और बड़े बड़े कैमरा सेटअप भी तो इसलिए उनको फोन में कैमरा रखने की जरूरत ही नहीं है और अगर कभी भी चाहिए भी तो उनके पास आईफोन होता है या फिर वो अपने असिस्टेंट ऐसी फोन मंगवा सकते हैं